ہاں جی پوری تاریخ وابیت میں گل کر رہا ہوں میں میری ویڈیو بن رہی وابیا پوری دنیا نو چلے جی گلا کرنی بڑی آسان ہیں لوگ ویسے میں جڑے وابی نے تو گل ہی نہیں نہ کرتا یہ تو ویسے فارغ ہم دین دنیا دے بڑی گلا میں تو اس کا کائل ہی کوئی نہیں سارے علماء حضور دے بارے مولوی نہ مناظرے کرنا پہلے میرے نال میں صرف صغیر سنا ہاں جی کیا بات اف اللہ عن کلما زندہ لہم یہ دیکھو کہنے لگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے میں کہا کدہ مانا ہے ترجمہ ہے قرآن نہ پیٹھا سی میں تو قرآن خس لیا میں کہا اے تے ہے مولویاں تو پہاڑا ہونٹ دس افاد امانا کدہ ہے حضور غیب نہیں جانتے تھے میں کہا افاد سیگا دس ہی دی صرف صغیر کھا کہنے لگا یہ زی جی، نکی نکی گلہ میں کہا تو بڑی گل پھر کیتی کیوں ہے نکی نے پترہ تو حضور دے بارے گلہ کرنا چار جناب آ گئے بھابھی بیٹھ رتیاں داڑیاں کٹیاں میں کہا ہاں جی مناظرہ کر رہے کرو جی بیٹھو بہ گئے میں کہا جناب پہلے کوئی دسو کہڑے بابے نو مننے ہو اس بابے دی میں گل ٹورا ہاں میں کہا اس بابے دی میں گل ٹورا جس بابے نو تسی من دے ہو میں پیش کر تسی کہو جی من دے ہی نہیں ایک بے باک تے بڑے ہوندے ایک کہنے لگا ہم تو قول صحابی کی بھی حجت نہیں مانتے میں کہتے لکھ اور دوسرا کہنے لگا چپ کر میں گل کرنی میں میں میں میں میں میں لکھے تھے کھولے صحابی بھی بھی نہیں نہیں پیش وہ دوسرے آپس ہی لڑ انہوں نے کہا کہا کہا چپ کر مناظرہ کرنا پھر جناب تسی تے بندے ہو قرآن و حدیث حدیث حدیث حدیث نو نو ذرا دی دی تعریف تعریف سناؤ لیکن سنانی سنانی جڑی جڑی شیخ دل لکھی موجود ہے تعریف بس ختم اسی جی بڑے مولوی لے کے آپ تک بڑے مولوی لے کے آپ کائنات دا

کیتا ہی کس نے اگر کیتا ہے تو میرے سامنے علامہ تفتزانی چار پانچ چار پانچ کتابہ لے آئے تھے ساڑھے علماء آلہ حضرت بریلوی اسی کتابہ لے آئے یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی یہ تبہ رضا کی قسم ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم تیرا مدخ خان ہر نبی و ولی ہے اے بیت جس کے لیے عرش آزم یہ اس رہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں میں ادا کے بخشش دا بھی حافظہ میں صرف وہی پڑھا تاں تقریر ہو جاتی ہے توجہ جی اعلی حضرت بریلوی دا غیر ایتنی سید دیدار علی شاہ صاحب پوچھا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا کر دیا رسول اللہ نو یتیم کہہ چھڑیا اعلی حضرت ایس نو کہہ دین مولوی ایس نو کہہ دین مجدد اعلی حضرت بریلوی دا غیرت مند کلم پھر چلیا اور میں اس مولوی نو ایت ایو جے فتوہ کسی نہیں شروع کی تاریخ اسلام جنہی کسی شروع کی جڑا اعلی حضرت بریلوی شروع کی کیتا فرمایا انہیں حضور نو یتیم کہہ چھڑیا اس مولوی نے آپ نے پھر جواب دیں دیا فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق رب الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتن الامثال صلی اللہ تعالی گلاں کرنی بڑی آسان ہیں لوگ ویسے میں جڑے بھابی نے دی تے گل ہی نہیں نہ کردا اے تے ویسے فارغ ہم دین دنیا دے اے تے پہلے دن مشکوت پڑھ دین مشکات نو مشکوت میں کہتا ہوں تے مشکات سی نہیں آندا تو امام اعظم ابو نہیں ودے بارے گلاں کرنا ہاں جی یہ مشکوت میں اگر تنو کی پتہ دین دا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے حضرت خاجہ محمد سعید علیہ رحمہ امام ربانی دے بیٹے نے لکھا مکتوبات سعیدی اچھ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں تھوڑا جائے بیان کر کے پھر اگے میں ناموس رسالت دے اصل دے گل کرنی تے میں اس واسطے تاکہ جنا محفل کرائی بادے جے نہ گون جی امام صاحب دی گل ہی نہیں کیتی حالانکہ حضور دی گل ہون تو بعد پھر امام صاحب دی گل نہیں حضور دی گل ہو گئی لیکن میں پھر بھی سمجھ آئی نا بات آئے ذکر نو مان اللہ فن ذکر ہو ول مسکما کر بار بار امام اعظم ابو حنیفہ دا ذکر کر اس واسطے کہ انہوں دا ذکر ایک خوشبو دی ایسی ڈبیا ہے جدوں بھی کھولو ایک نئی خوشبو آئے گی امام صاحب امام اسی سنیا نے اچھا پتہ کی ہویا ساڑھے نال ہاتھ کی ہویا جیڑا بھی مولوی رمضان شریف اچھ کہوے کہ میں قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں سیگا کا الحمدو نہیں یعنی تو قرآن دا خلاصہ کی بیان کرتا اسی دیوبندی وابیوں کو اتنے متاثر ہو گئے کہ اسی وہ کہتا ہوں قرآن و سنت کی بات کرو تو امام آزم نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا اسی فقہ دا کہتا ہی نام ہی نہیں لیا بھئی امام صاحب نے یہ فرمایا ہے حضرت مولانا معین الدین اجمیری سن میرے استاد گرامی مولانا محمد رشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے سن جدو یہ مولوی سن نا دین دے ادو دین پھر قائم رہا ایک تے خواجہ اجمیری ایک مولانا معین الدین اجمیری جہاں خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت دے استاد سن استاد فرمانے سن مولانا بمبئی چ رہتے سن تے اتوں دا وڈا تاجر جتیاں دا جس طرح سروس والی دکان ہے نا دوسرا ہے باٹا والے یہو جہا کوئی وڈا جتیاں دا تاجر انہیں مولانا معین الدین اجمیری دی دعوت کیتی ایک سال پیچھے پہ رہا ایک سال پیچھے پہ رہا وہ کہنے لگا حضرت میرے گھر کھانے واسطے آؤ آپ نے فرمایا وہ بڑے لوگوں دے دسترخوان سے بہ کے میں روٹی کھان دی جاچ نہیں آنی اقبال بولیا کہنا خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی او صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری فکر را تازو کی اوریانی نماند آن جلال اندر مسلمانی نماند اقبال کہندا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے دین دی عزت بھی چلی باقی رہ گیا امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے بارے دادا صاحب نے لکھیا مقتدائے سنیاں آج ایک بڑی سازش ہو رہی کہندے جی صوفیاں دا مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا صوفی جڑے ہوندے آ سارے نو مندے میں آ داتا صاحب تو بڑا صوفی تو کوئی نہیں نہ کہندے کہتے میں سننی ہاں ہاں جی جڑا گول موڑ وہ صوفی نہیں ہو سکتا دادا صاحب نے گل لکھی ہے گل کوئی سمجھو مقتدا سنیا اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبہ شریف کے اندر لکھا اما شیران جہاں بستا ہے این سلسلہ ان روبا از ہیلا چسام بسلت این سلسلہ راہ امام ربانی فرمادن وڈے وڈے شیر حنفیت دے پنجرے بندن ما شیران جہاں بستائیں سلسلہ ہن تے کینیڈا دی لومڑی اس اس پنجرے نو نہیں توڑ سکتے اینج نہیں ہو سکتا بندہ لوگاں دے مال کھا کے تے وڈے وڈے عہدے تے پہنچے پھر کہے ابو حنیفہ کون ہوتا ہے میں کہا اے لوکاں دے مال کھا کے دین پڑھ کے لوکاں دے گاٹے دے دین بیان کرنا ہو رہے اپنی جیبے جو امام ابو یوسف جیسے شیر تیار کر کے امت مسلمہ دے سامنے پیش کرنا تو پھر جیل دیاں سلاحہ پیچھے وی وی کوڑے کھا کے شہادت پانا ایک گل ہو رہے ہاں جی